Senyor Castellano, què val la seva paraula? Vostè ve així a parlar-nos del pressupost de la seva conselleria i jo li pregunté, va tancar-la? Vostè va dir fa nou dies que Radio Televisió Valenciana ni debe ni puede desaparecer. Va dir que havia d'existir sí o sí. I avui ve vostè d'un consell que segurament ha firmat la sentència de mort de la ràdio i de la televisió pública dels valencians i les valencianes. Quin valor té la seva paraula? Per què no dimitís vostè? Secretari general d'un partit podrit de corrupció, responsable del saqueig, de la ruïna de la ràdio televisió valenciana, de la manipulació de la censura, del seu desprestigi social, malgrat l'esforç de milers de treballadors durant tants anys. Quina vergonya. No els dona vergonya? Per què no dimitixen? Vostès vulneren el principi d'igualtat, els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores. Cometen il·legalitats i després qui ho paga? Ho paguen vostès? Ho anem a pagar tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià. Y se calla te y se calla usted. Estoy hablando yo. Señores, diputados, señores diputados, señores diputados. Que calles. Señores, señores diputados. Imputados por corrupción no me van a decir que me calles. Señores, señores diputados, por favor. Señores diputados, por favor, no dialoguen entre ustedes. Dejen al señor Blanco que, en el uso de su palabra y entendiendo que estamos hablando de los presupuestos y, por tanto, cada uno habla de los presupuestos en el uso de su palabra y de su tiempo como corresponde, dejen al señor Blanco que lo hagan, por favor. Y usted, señor Blanco, tampoco se dirija a los diputados. A mí imputats per corrupción, botiflers, gentola, la pesta del País Valencià, es que están arruinando la Generalitat Valenciana, es que tanquen la nuestra radio televisión valenciana, no van a decirme que me calle. I el senyor Serafín Castellano havia de dir si té paraula i quin valor té la seva paraula. Si té vergonya o la coneix. Si ha votat en el Consell per a tancar la radiotelevisió valenciana que havia d'existir sí o sí segons ell fa una setmana. Per què no dimitixen? Li ho estic dient. Per què no dimitixen? Per què no se'n van? Per, no, per què no tanquen el Partit Popular? Per què no tanquen la cova de lladres? Per què no tanquen es responsables de la ruina en la presión que son donde están. Señores diputados, les pido tranquilidad. Señor Blanco, le pido también que en, su, libertad de expresión, pero también se tenga las expresiones que utiliza. Señores diputados, el señor Blanco estoy convencida que va a seguir eh, expresándose sin insultar a nadie, pero diciendo lo que le corresponde. El señor Blanco no va a participar en el paripé del Partido Popular ...y de un Consejo absolutamente incompetente, incapaz... de complir la legalitat i de mantindre les mínimes condicions de l'autogovern valencià. Senyor Castellano, va tornar vostè a parlar-nos de senyes d'identitat? Ah, sí? Va el senyor Serafín Castellano a tornar a parlar-nos de senyes d'identitat quan acaba de tancar la ràdio i la televisió pública dels valencians? Quina vergonya. Quina vergonya. Si vostès consumen aquesta decisió, si els 55 diputats del Partit Popular, que són els que finalment hauran de fer-ho, perquè el Consell no pot tancar Radio Televisió Valenciana, que té garantit per llei dels corts un estatut d'independència. Si els 55 diputats i diputades voten aquesta decisió del senyor Alberto Fabra, seran corresponsables d'haver acabat amb el principal element d'identitat i de vertebració territorial dels valencians i les valencianes. I aquestes paraules eren seues fa una setmana. Jo, personalment, no entenc com vostè no dimitís, com el senyor Fabra no dimitís, com el senyor Ciscar no dimitís, i com no es convoquen eleccions d'una vegada per totes, per a que el poble valencià tinga algun futur i Radio Televisió Valenciana puga salvar-se, perquè es pot salvar, negociant amb els sindicats, complint la llei, respectant els drets dels treballadors i les treballadores, garantint la pluralitat i l'objectivitat i la bona professionalitat en la direcció que fins ara no hem tingut. Sap vostè que directius nomenats per el Partit Popular, protegits per el Partit Popular i recolzats per el Partit Popular, incloent-lo a vostè, han sigut els que han portat Radio Televisió Valenciana a la ruïna han sigut els que han fet contractes amb empreses de la trama Gürtel per emportar-se milions d'euros dels valencians en comissions. Els amiguitos de l'alma del senyor Camps. Han sigut els que han regalat 240 milions d'euros als clubs de futbol valencians en operacions de finançament fraudulent encobert. Han sigut els que han protegit als assetjadors sexuals, a l'assetjador sexual de Canal 9. Els que han desprotegit a les víctimes. És que han malbaratat tots els recursos que la societat valenciana, perquè és la societat valenciana i no són vostès, han posat en aquest projecte que era fonamental per al funcionament de l'autonomia valenciana, per a la vertebració territorial i per a la pròpia democràcia. Democràcia no és votar cada quatre anys. Democràcia no és el que vostès pensen, que és guanyar unes eleccions amb finançament presumptament il·legal, amb campanyes pagades per empreses que reben contractes públics adjudicats per vostès, enganyant a la ciutadania per a després fer el que es dona la gana, per a no respectar ni la llei. Això no és democràcia. Democràcia és respectar els drets de les minories. Democràcia és complir la llei. Democràcia és donar informació veraç, objectiva i plural a la ciutadania per a que conega dels assumptes públics. Democràcia és fomentar la participació de la gent. Democràcia és sotmetre's a la fiscalització de l'oposició. Democràcia és donar els contractes públics que vostè amaga, senyor Castellano. Democràcia és complir la paraula i els programes electorals. Democràcia és un antònim de la pràctica del Partit Popular. La indignació que en aquests moments porten per dins 1.600 treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana que han estat estafats, enganyats, acomiadats de manera il·legal. I ara van a perdre el seu lloc de treball, que no ha sigut ni tan sols cridats pel president de la Generalitat o per algun conseller per a comunicar-los directament la notícia, que s'han hagut d'assabentar per altres mitjans de comunicació, és màxima, però la indignació dels que volem una radiotelevisió pública de qualitat, des que estimem la nostra llengua, des que volem que el País Valencià siga una autonomia de primera, i no com vostès, que s'agenollen davant Madrid, que s'agenollen davant el que es diu el senyor Rajoy i el senyor Montoro, que apliquen les polítiques de la Troika, que són uns botiflers. La indignació no va cessar. Vostès van a tindre el repudi social. Així, a aquestes corts, però també en el carrer. Vostès haurien d'anar-se'n d'una vegada per totes i estalviar-nos molt de patiment al poble valencià. Vergonya! Gràcies, senyor Blanco. Senyora Barcelona.